الخبر اول اللي عدنا انا ابو فلي يا حبايب وصول قناته باليوتيوب ل 23 مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال 20 او 30 مليون يا رب وطبعا لا تنسون يا حبايب انه ابو فلي حاليا فاتح بث مباشر يجمع 10 مليون دولار يا حبايب اي واحد حاليا يقدر يساعده للاسف طبعا هو حاليا شويه صعب يقدر يجمع هذا المبلغ كلنا احنا نقدر نساعد يا حبايب بالمختصر بالتعليقات راح يكون اكو رابط اضغطوا عليه راح يوديكم المكان بس عشر خمس ثواني بس راح يطلع لكم تخطي الاعلان يا حبايب تضغطوا على تخطي الاعلان مثل ما شايفين skip ad على اليمين بس تضغطوا عليه يا حبايب راح تحولكم لقناه مملكه القصص شغله ما راح تاخذ منكم الا ثانيه واحده هذا الشيء راح يساعد ابو فلي يا حبايب انه هو يحصل مبلغ اعلى يتم التبرع له مجرد يا حبايب انزلوا على التعليقات واضغطوا على الرابط وانتظروا خمس ثواني وراح يتم التبرع بدون ما تصرفون اي مبلغ ننتقل حاليا مرتضى كان يا حبايب شنو صار بي يا بعد ما انتشر لهذا الفيديو يا حبايب كان يتم القاء القبض عليه والشرطه كلهم يلزموه ويطلعوه من السياره هو وتيم الخياله رغم انه علوش الامير طلع وبرر الموضوع انه هو عباره عن تصوير مو اكثر فالمفروض انه ما نخاف ولكن الغريب انه هو حذف هذه الاستوريات يا حبايب بشكل مفاجئ هو كل شخص طلع وبرر الموضوع انه هو عباره عن مقلب او كذب مو اكثر بعدين حبايب نزل شويه ستورة مرتضى اركان يوضح بها شنو صار يقول بها انه هم فعليا تعرضوا للاعتقال يا حبايب والموضوع مو كذب ولا مقلب وراح يوضحون الموضوع قريبا احط لكم ستوريات شوفوها طيب، السلام عليكم احنا هسه حاليا الساعه ب 2 و10 بشوارع كربلاء احنا وشله الفيديو اللي شفتوه كله حقيقي والصار كله حقيقي بس كله لاجل رساله رساله كلش مهمه ان شاء الله باكر راح تفتهموها لان هسه ما راح نقدر نشرح لكم اي شيء كل شيء ينزل لكم باكر راح نوضح لكم كل شيء بالتفصيل شنو صار ف آه، لحد يعني ما بس لا احد يضرب باله علينا تمام في امان الله بالاضافه يا حبايب نزل شويه ستوريات يتهجم بها على المتابعين العراقيين والجمهور العراقي يا حبايب فبعد ما نزل هذا ال story كان كاتب بيه اول مره بحياتي اتوقع ممكن بهالبلد اموت واتقطع واصير واندفن بس لان منشوراتي ما تعجب الكل شنو هالحقد شنو هالناس اللي تتمنى موتي وسجني وكتلي وهي اصلا ما تعرفني ولا يهمهم ولا ياذيهم اتقوا الله النهار كله دقوا لطم على الحسين اللي الناس طلعت تمثل بجثه من الكره والحقد لحد الان بعدنا هيج ترى الواحد بهالبلد يموت يلا الناس ممكن تحبه وتكتب له كلام حلو الله يرحمنا ويخلصنا من هذا المرض الحقد والسم ويخلي الرحمه بيننا يا رب نوعا ما قاعد ينتقدوا المتابعين اللي هو دائما يحبون الشخص بس هو انه يصير بيه اذى واللي قاعد يتهجمون وينتقدوا يا حبايب عاكم اكتب لنا بالكومنتات شو رايكم اللي صار ويا مرتضى اركان وتيم الخياله ننتقل حاليا الصبا يا حبايب ولا ما وشنو صار وياهم اللي شاف هذا المقطع يا حبايب يعرف انه صارت مشكله بيناتهم ادخل على القناه تروحوا شوفوا المشكله عم تعرفون شو اللي صار بعدها هذا دراما النار يا حبايب بالنسبه اللي صار بعدها يا حبايب بشكل مفاجئ ناجي القاق يحذف الفيديو اللي نزله عن خطبه صبا ويا احمد ابو الرب يا حبايب طبعا هذا الشيء كلش غريب انه هو حذف هذا الفيديو بعد ما نزله عم, يوضح انه هو مو هدف المشاهدات بالنسبة للصبايا حبايب همين ردت عن طريق حذفة الفيديو اللي هو كان خطوبة ناجي القاق ويا لما أو زواجهم يا حبايب فاكتبوا لي بالكومنتات شو اللي قاعد يصير هل ممكن تصير مشكلة بين ناجي القاق وأحمد أبو الرب طبعا ما يعرف المشكلة يا حبايب ارسلت أبو الرب يا حبايب صبا سوت له مفاجأة خرافية بمناسبة اقترابه شوية من 5 مليون متابع فالناس جابت له كيكة يا حبايب مثل ما شايفين نزل هذه الكيكة مال 5 مليون وبنفس الوقت هي جدت قطع الكيكة هو كاتب بحبها فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات طبعا إن شاء الله ألف مبروك أحمد أبو الرب إن شاء الله توصل بسرعة وقت 5 مليون نروح حاليا الأسئلة يا حبايب بشكل مفاجئ تنزل شوية ستوريات كانت زعلانه بيها ودت عليه من خلالها انه ابو صديقها للاسف توفى يا حبايب فالله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه ودعوا له يا حبايب بالكومنتات انه الله يرحمه يا رب من واضح ان يا حبايب تاثرت بسبب هذه الحادثه ننتقل حاليا لغيث مروان يا حبايب تنزيل هذا ال story كان عباره عن تصميم المتابعين مسوي هي يعني كذب مو حقيقه كان على اساس يحضن بنيه وكاتب انا شويه كنت راح اصدق فاكتبوا بالكومنتات شو رايكم بقوه هذا التصميم ننتقل حاليا لاميره الحسين يا حبايب تنزيل هذا التيك توك اللي كانت لابسه بيه لبس محتشم مثل ما شايفين لبس طويل يا حبايب هذا اللي خلى اغلب الكومنتات انهم يفرحون يكتبوا لها انه هذا اللبس هو المطلوب كان انه تسويه لان هذا واحد من الاسباب اللي خلاها تنفصل عن محمد كريم فليا ترى ممكن تنحل القصه شويه شويه ما ادري صراحه اكتب بالكومنتات شو رايكم وبالختام الشيء الغريب اللي نزل نور ماريا حبوا بتنزل هذا ال story اللي كان يعلم من خلاله انه راح ينزل لنا مقطع اليوم الساعه بالاربعه راح يكون به عباره عن يفتح هدايا عيد ميلاده وشكله هديه خاتم هل يا ترى هذا الخاتم جاي من القمر طاي وراح يخطبون ما ادري الصراحه اكتبوا لكم الكومنتات شو توقعاتكم ولا تنسون يا حبايب ابو فله بالمختصر انزلوا على التعليقات اكو رابط اضغطوا عليه انتظروا خمس ثواني اضغطوا على تخطي الاعلان راح احولكم لاحد القنوات هاي بهذه الحاله يا حبايب نجمع فلوس نقدر نتبرع ابو فله ونساعده بتحقيق الخير يا حبايب فاي واحد حاليا راح يقدر يسوي خير بدون ما هو يصرف اي ليره وبس لهنا وصلت المقطع فيلم قبل لايكات وبس مع السلامه